Here we go for our video thoughts of the day. Yes, innanzitutto, <clears throat> oggi è qua la festa here in Italy, the Day of the Republic, eh, la festa della Repubblica. Io ovviamente in questo momento non ricordo praticamente nulla, <laughs> ormai vivo in un altro tempo, ad ogni modo credo eh, sicuramente diciamo nel 40 inaugurata mi sembra il 2 giugno 46, non vorrei sbagliare. Quindi questo dovrebbe essere il uh, eh, 76esimo anno di questa teniamo festa. Comunque, um, altro che Repubblica, in generale l'Italia uh, in qualche modo sta sempre inguaiata. Eh, è tutto è fuorché una nazione unita, ma questo diciamo così, lo è praticamente da sempre io direi dal 1300, dal 1400, eh, da quando insomma l'Italia è sempre stata divisa quel momento in vari stati e staterelli, e praticamente io credo che 900, <laughs> anzi 700 anni di storia, anche di più, praticamente non è mai cambiato nulla a quel momento, quindi che cosa vogliamo parlare, che festa vogliamo parlare, però comunque eh, sono contento per quelle persone che lavorano, eccetera, in senso concreto, e punto per cui oggi hanno, è un giorno di riposo, che è un giorno settimanale, qualcuno fa anche il ponte, qualcuno si è anche organizzato per fare il ponte a un weekend, credo, 4-5 giorni, anche se non, mia, cosa, non sono cose che mi interessano, anche non sono cose che faccio io personalmente in generale. Comunque da questo poi dico anche che l'Italia ieri poi per riprendere il discorso la partita contro l'Argentina uh, <laughs> è stata verso 2-0, anzi 3-0 e quindi eh, ha eh, perso anche il trofeo questa nuova Supercoppa, Supercoppa Maradona, ma siamo onesti, siamo onesti, l'Argentina in questo momento è una squadra molto forte, ma al di là di questo è proprio l'Italia che si deve, eh, c'è sempre Messi che è sempre pericoloso, nonostante l'età, a tutta la squadra è forte, ma comunque dicevo all'Italia che si deve riprendere ancora, l'Italia ormai di quell'europeo è stata una parentesi secondo me, finita in quella iniziata e finita in quel frangente lì, dei veri speriamo lo farà prima o poi. Io so che già la nuova amichevole, che, cioè amichevole insomma, torneo in Nations League, che è un torneo che hanno inventato insomma pure non molto tempo. Sabato gioca contro la Germania, già so che cambierà completamente formazione, se non ero qualcuno ha detto che è stato l'ultimo maggio, quello di ieri, dell'allenatore alla nazionale che ha vinto l'Europeo, insomma che ha giocato all'Europeo e poi per esempio anche un giocatore come ehm, Chiellini stata proprio l'ultima partita, così si è ritirato, già si era ritirato dalla Juventus, è stata anche l'ultima partita quella di ieri per lui, per cui credo che sabato giocherà questa partita Italia-Germania, altra grande partita storica, eh, assisteremo a un cambio completo, diciamo, totale direi, di formazione, ma comunque vedremo, sono discorsi ancora un po' prematuri. Sì, poi ieri avevo detto che era un anno dal video in cui David Lynch ci mostrò i suoi capelli lunghi, bellissimi capelli lunghi, diciamo un po' come il look come il mio, anche sì, erano eh, molto più lunghi, anzi un po' più lunghi i suoi capelli, e c'era anche di più tra l'altro, soprattutto <laughs> davanti, quando beato lui, eh, con la barba, eh, però vi ho detto ne avevo parlato di più oggi perché in realtà è oggi, secondo me, l'anniversario effettivo di quei video perché poi il giorno dopo, il 2 giugno, appunto oggi è il 2 giugno, è passato proprio un anno, si tagliò poi i capelli. Ah, si tagliò i capelli passando appunto in un solo giorno da quel look veramente selvaggio che l'altro mi piaceva anche molto, del resto è il suo quarto video più visto su quel tether, insieme poi subito dopo, al giorno dopo, al suo look tradizionale. E diciamo che eh, in realtà io, eh, in suo onore, eh, il 2 agosto, quindi esattamente due mesi dopo, l'anno scorso, mi rasai a zero appunto con, per lui. Tra l'altro questo mio video, infatti il titolo del video è proprio questo, I from long eye to bad cat head, I shaved my head uh, Barber My Father, cioè tra parentesi Barbier, Isn't a Barber, um, for David Lynch and for me. E quindi questo video, tra l'altro, uh, io credo che tra poco arrivi anche a 10.000 visualizzazioni. Sì, infatti è il video più visto sul canale tastiera, anche se è un'eccezione, ovviamente non riguarda la tastiera, però io uh, comunque lo voglio girare un po' in tutti diciamo, i tre miei canali. Uh, quello dedicato a David Lynch, solo le musiche di David Lynch, quello il weather report, il Napolitan weather report è qui. E sì, in effetti, <laughs> diciamo, uh, sì, anche è stato molto commentato, appunto il mio video è più visto in generale, lo invito a vedere, anzi forse se avete visto un preview all'inizio del video, vi invito a vedere il video completo appunto, dal canale principale soprattutto, e appunto eh, questo per dire che, già lo dissi l'anno scorso in questa occasione, che diciamo con un po' di con un atto certo di estremo coraggio, ma col coraggio ce la si può fare, come ha fatto David Lynch lo riesce a fare anche anche se in realtà già un anno prima, in quell'occasione il 2 settembre, sempre un 2 e mezzo, quindi speriamo anche che esce il 2 del numero di oggi, ma maestro comunque in quell'occasione, 2 settembre 2020, anche lì mira 6 a 0 ai capelli lunghi, però uh, non c'entrava David Lynch perché ovviamente non aveva fatto ancora quel video. Uh, sì, e questo per dire che la forza di un uomo eh, non risiede certamente nei capelli, ma in fondo nella mente, perché in fondo tutto quello che è, è comunque nella mente, non è che il fatto che abbia capelli corti, alzati a zero, medi, lunghi, cambi sulla differenza di pensiero che è sempre la stessa e quindi io questo già lo dissi l'anno scorso ovviamente è sempre così i capelli sono un optional in più un fatto estetico certamente io eh, penso che lo rifarò di nuovo il gesto forse lo chiamerò The Return eh, questo video, però credo eh, il 2 luglio, diciamo così questa volta, quindi il mese prossimo, e c'è un commentatore di quel video che aspetta con ansia questo momento che è Richard Moore, che saluto, e che è anche un mio fan assoluto delle mie interpretazioni di tastiera, quindi il momento siamo molto vicini, caro Richard, finalmente, e attendere praticamente un mesetto e vedrà la nuova rasata. Sì, questo anche perché io non faccio più andare dai barbieri, sono diventato un anarchico totale e faccio tutto da me stesso. Quindi questo è il motivo principale. Ad ogni modo, forse qualche altra cosa aggiungo in descrizione, non ce la faccio col tempo, ad ogni modo, in onore del maestro, forse um, unirò i due video dell'anno scorso suoi in un unico video e quindi eh, lo chiamerò, penso, questo video Un Year Since Mr. Lynch, uh, eh, diciamo, Higher Vedremo un po'. Sì, sì, tra l'altro io lo paragonai anche a, uh, eh, nel <laughs> mio commento, andatelo a vedere, poi commentarono anche una, mi inserì anche un altro commento di un altro utente, comunque uh, lo paragonai a Gandalf, uh, il Signore degli Anelli, Lord of, from the Lord of the Rings, Gandalf from the Lord of the Rings, da cui tra l'altro io sono un grande fan come personaggio, così come tutto il Signore degli Anelli, avendo letto anche il libro, andatevi a rivedere anche un video pensiero che ho fatto a riguardo qualche settimana fa in occasione dell'anniversario della mia seconda eh, lettura del libro datata più, poco più di due anni fa c'è il video proprio in cui mostro il libro, un tanto di musica, il tema dell'anello. Comunque Jeff eh, in realtà sì Gandalf, che secondo me era veramente tale e quale, ma anche eh, con un mix con Jeff Bridges, Jeff Fabridge. Ora non mi ricordo se fui proprio io a dire un mix tra Gandalf e Jeff Fabridge, di sicuro dissi Gandalf, forse un altro utente disse no, in realtà somiglia a Jeff Fabridge, però io poi, in base a quel commento, mi sembra, e dissi vabbè dai, forse un mix tra Gandalf e Jeff Fabridge. Però uh, non ricordo esattamente la cosa, comendo comunque una delle due cose. Uh, comunque sì, peccato che non abbia mantenuto il look quantomeno se non quello medio, perché secondo me eh, eh, stava veramente bene con quel look Mr. Lynch, però comunque eh, la cosa bella è che l'abbia fatto, perché comunque diciamo, mi ci ha dato la possibilità di mostrare anche questa sua diciamo, evoluzione dai capelli <laughs> corti ai capelli lunghi, è stata una, diciamo, una bella cosa, una bella storia all'interno di questo suo uh, David Lynch Theater. Poi è chiaro appunto il suo stile classico, leggendario, è sempre quello, che sappiamo tutti, per cui forse si era anche stancato, Diciamo Poi, oh. eh, sì, forse, ripeto, un fatto di tempo non ce la faccio, magari vedete la descrizione, nel caso mi sfugge qualcosa lo aggiungo, ma pezzo tastiera, già ne ho parlato ieri, quello successivo, nel video di ieri, e già l'ho caricato il preview ieri, uh, Mind from the Comfort of the Stranger, Strangers, Angelo Badalamenti, poi il pezzo nuovo, penso ne parlo domani, perché, o dopodomani, perché oggi non ce la faccio a caricarlo, quindi questo. Credo di aver detto tutto, nel caso ne sia qualche altra cosa in mente, come al solito, aggiungo la descrizione, have a great day again!